रीडायरेक्शन और पाइप्स के बारे में इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है मैं उबंटू 10.04 का उपयोग कर रही हूँ हम यह मानते हैं कि आपको पहले से ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी है और कमांड्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है यदि आप इच्छुक हैं तो निम्नलिखित वेबसाइट पर यह दूसरे स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से उपलब्ध है यह भी ध्यान रहे कि लिनक्स केस सेंसिटिव है इस ट्यूटोरियल में उपयोगित सभी कमांड लोअर केस में हैं अन्यथा कथित हैं। लिनक्स में अधिकांश कार्य हम टर्मिनल के माध्यम से करते हैं जब हम कमांड का निष्पादन करते हैं हम साधारणतः कीबोर्ड से टाइप करते हैं मानिए कि हमें समय और दिनांक पता करनी है हम डेट टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं अतः हम साधारणतः कीबोर्ड से इनपुट देते हैं उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी कमांड का आउटपुट टर्मिनल विंडो पर भी प्रदर्शित होता है यह भी मानिए कि जब हम किसी कमांड को निष्पादित करते हैं कुछ एरर भी आते हैं उदाहरणस्वरूप हम cat space aaa टाइप करते हैं अब पता चलता है aaa नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है अतः वहाँ एक एरर प्रदर्शित होती है अब यह एरर टर्मिनल विंडो पर भी आती है इसलिए हम एरर रिपोर्टिंग टर्मिनल पर भी देखते हैं अब इनपुटिंग आउटपुटिंग और एरर रिपोर्टिंग कमांड से संबंधित तीन विशेष कार्य हैं रिडायरेक्शन के बारे में सीखने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए जो है स्ट्रीम और फाइल डिस्क्रिप्टर लिनक्स शेल जैसे कि बैश इनपुट को ग्रहण करता है और अनुक्रम के रूप या अक्षरों की स्ट्रीम में आउटपुट भेजता है प्रत्येक अक्षर इसके एक पहले या इसके एक बाद से स्वतंत्र होता है स्ट्रीम तक फाइल आईओ तकनीकी का उपयोग करके पहुंचा जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षरों की वास्तविक स्ट्रीम फाइल से आती है या फाइल में जाती है या कीबोर्ड, विंडो आदि से आती है लिनक्स में प्रक्रियाओं की प्रत्येक ओपन फाइल एक पूर्णांक संख्या के साथ संयुक्त होती है इस सांख्यिक वैल्यू को फाइल डिस्क्रिप्टर के रूप में जाना जाता है लिनक्स शेल्स तीन स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम का उपयोग करते हैं इनमें से प्रत्येक सुपरिचित फाइल डिस्क्रिप्टर के साथ संयुक्त होता है S in standard input stream है यह कमांड को इनपुट उपलब्ध कराता है यहाँ फाइल डिस्क्रिप्टर शून्य है S T D out standard output stream है यह कमांड से आउटपुट प्रदर्शित करता है इसके पास फाइल डिस्क्रिप्टर 1 है stderr स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है यह एरर आउटपुट कमांड से प्रदर्शित करता है यहाँ फाइल डिस्क्रिप्टर 2 है इनपुट स्ट्रीम्स प्रोग्रामों को इनपुट उपलब्ध कराता है स्वतः से यह टर्मिनल की स्ट्रोक से लेता है आउटपुट स्ट्रीम्स टर्मिनल पर स्वतः से अक्षरों को प्रिंट करता है टर्मिनल पहले एक एस्काई टाइपराइटर या डिस्प्ले टर्मिनल था लेकिन अब ग्राफिक डेस्कटॉप पर एक टेक्स्ट विंडो है हमने देखा कि स्वतः से तीन स्ट्रीम्स कुछ फाइलों से जुड़े हैं लेकिन लिनक्स में हम इस स्वतः व्यवहार को बदल सकते हैं हम इन तीन स्ट्रीमों को अन्य फाइलों में जोड़ सकते हैं इस प्रक्रिया को रीडायरेक्शन कहते हैं अब देखते हैं कि तीन स्ट्रीमों में रीडायरेक्शन कैसे होता है पहले देखते हैं स्टैंडर्ड इनपुट कैसे रीडायरेक्ट होता है हम लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ऑपरेटर का उपयोग करके फाइल से स्टैंडर्ड इन को रिडायरेक्ट करेंगे देखते हैं कैसे हम जानते हैं कि डब्ल्यूसी कमांड का उपयोग फाइल में अक्षरों शब्दों और रेखाओं की संख्या जानने के लिए किया जाता है टर्मिनल पर डब्ल्यूसी टाइप करें अब एंटर दबाएं क्या होता है हम ब्लिंकिंग कर्सर पाएंगे इसका मतलब है कि हमें कीबोर्ड से एंटर करने की जरूरत है कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं this tutorial is very important अब एंटर दबाएं अब कंट्रोल और डी की साथ में दबाएं अब कमांड उन रेखाओं पर कार्य करेगी जिन्हें हमने प्रविष्ट किया है कमांड टर्मिनल पर एक आउटपुट देगी अब यहाँ डब्ल्यूसी कमांड के बाद कोई भी फाइल नहीं दी गई है तो यह स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेगा अब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम स्वतः से कीबोर्ड से जुड़ जाती है इसलिए डब्ल्यूसी कीबोर्ड से इनपुट लेगा और यदि हम WC space left angle bracket space test one dot T लिखते हैं क्या होता है कि डब्ल्यूसी हमें फाइल टेस्ट वन टी में अक्षरों शब्दों और रेखाओं की संख्या बताएगा अब WC space test one dot T type करें हमें समान परिणाम दिखता है अतः फर्क क्या है जब हम C space one dot T लिखते हैं command file one dot T को खोलती है और उसे रीड करती है लेकिन जब हम WC space left angle bracket test1.txt लिखते हैं डब्ल्यूसी तब भी किसी फाइल को नहीं खुलता है उसके बजाय स्टैंडर्ड से इनपुट लेने लगता है अब हमने स्टैंडर्ड को फाइल test1.txt में निर्देशित किया है अतः कमांड test1 से रीड करती है लेकिन वास्तव में पता नहीं कि स्टैंडर्ड में डेटा कहाँ से आ रहा है अतः हमने देखा कि स्टैंडर्ड इनपुट को कैसे रिडायरेक्ट करते हैं अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर को कैसे रिडायरेक्ट करें यहाँ फाइल के लिए आउटपुट या एरर को रिडायरेक्ट करने के दो मार्ग हैं मान लीजिए n फाइल डिस्क्रिप्टर को संदर्भित करता है n single right angle bracket file descriptor n से फाइल तक आउटपुट रिडायरेक्ट करता है आपको फाइल को लिखने का अधिकार होना चाहिए यदि फाइल मौजूद नहीं है तो बनाई जाती है यदि यह मौजूद है तो बिना किसी सूचना के मौजूद विषय वस्तु साधारणतः लुप्त हो जाती है N double right angle bracket भी फाइल के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर एन से आउटपुट रिडायरेक्ट करता है फिर से आपको फाइल को लिखने का अधिकार होना चाहिए यदि फाइल मौजूद नहीं है यह बनाई जाती है यदि यह मौजूद है तो आउटपुट मौजूदा फाइल से संलग्न होता है N single right angle bracket या N double right angle bracket में एन फाइल डिस्क्रिप्टर को संदर्भित करता है यदि इसे हटा देते हैं तो standard output file descriptor one माना जाता है इसलिए single right angle bracket one right angle bracket के समांतर है लेकिन एरर स्ट्रीम को रिडायरेक्ट करने के लिए आपको टू राइट एंगल ब्रैकेट या two double right angle bracket का उपयोग करना पड़ेगा अब इसे व्यवहारिक रूप में देखते हैं पिछले उदाहरण में हमने देखा कि फाइल या स्टैंडर्ड इन में सी कमांड का परिणाम टर्मिनल विंडो पर प्रदर्शित होता है क्या होगा यदि हम इसे टर्मिनल पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते हम इसे फाइल में स्टोर करना चाहते हैं ताकि जानकारी बाद में इस्तेमाल की जा सके स्वतः से डब्ल्यूसी अपना आउटपुट स्टैंडर्ड आउट में लिखता है स्वतः से स्टैंडर्ड आउट टर्मिनल विंडो से जुड़ा होता है इसलिए हम आउटपुट को टर्मिनल में देखते हैं लेकिन यदि हम स्टैंडर्ड आउट को फाइल में रिडायरेक्ट कर सकें तो डब्ल्यूसी कमांड से आउटपुट को उस फाइल में लिखा जाएगा मानिए कि हम WC space test one dot T X T right angle bracket C result dot T X T लिखते हैं और एंटर दबाएं अब देखें कि क्या यह वास्तव में हुआ हम wc results.txt की विषय वस्तु को cat कमांड के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं हाँ यह हुआ है मानिए कि हमारे पास उसी डायरेक्टरी में test2 अन्य फाइल है अब हम फिर से test2 फाइल के साथ कमांड निष्पादित करते हैं हम wc space T right angle bracket wc result.txt type करते हैं अतः wc result फाइल की विषय वस्तु अधिलेखित हो जाएगी चलो देखते हैं इसके बजाय यदि हम wc space test1.txt double right angle bracket wc underscore result dot txt चलाएं तो नई विषय वस्तु wc underscore result dot txt file की पहले से उपस्थित विषय वस्तु में अधिलेखित नहीं होगी यह संलग्न हो जाएगी चलिए इसे भी देखते हैं स्टैंडर्ड एरर रिडायरेक्ट करना उसी तरह होता है केवल फर्क यह है कि इस मामले में हमें सिंगल राइट एंगल ब्रैकेट या डबल राइट एंगल ब्रैकेट चिन्ह के पहले स्टैंडर्ड एरर के फाइल डिस्क्रिप्टर की संख्या का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है जैसे हम जानते हैं कि ए नाम की कोई फाइल मौजूद नहीं है अब लिखें WC space AAA shell error देगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी अब मानिए कि हम स्क्रीन पर एरर मैसेज नहीं चाहते वो किसी अन्य फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं इसके लिए हम W C space A A space two right angle bracket error log dot T X T command दे सकते हैं अब एरर टर्मिनल पर नहीं दिखेगी बल्कि यह फाइल errorlog.txt में लिखी होगी हम यह cat space errorlog.txt कमांड से देख सकते हैं अब मानिए कि cat space bbb space to right angle bracket errorlog.txt यह कमांड रन करके मैं कोई अन्य एरर करती हूँ तो कमांड चलाने से पिछली एरर अधिलेखित हो जाएगी और नई एरर दिखाई देगी देखिए cat space errorlog.txt यदि हम सभी एररों की सूची चाहते हैं इसके लिए हम यह कमांड चलाएंगे wc space aaa space 2 right angled bracket errorlog.txt हम इसे cat कमांड का उपयोग करके जांचते हैं हमने देखा कि कैसे स्टैंडर्ड आउट स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड एरर तीनों स्ट्रीम्स अलग से रिडायरेक्ट और कुशलतापूर्वक प्रयोग होती हैं, लेकिन इस तथ्य की वास्तविक शक्ति का अनुमान तब लगा सकते हैं जब हम स्ट्रीमों का साथ में कुशलतापूर्वक उपयोग करें वो है भिन्न स्ट्रीमों को जोड़ना इस प्रक्रिया को पाइपलाइनिंग कहते हैं पाइप्स का उपयोग कमांड की श्रृंखला बनाने के लिए करते हैं पाइप श्रृंखला में एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड के इनपुट से जोड़ता है या इस तरह दिखता है command one vertical bar command two hyphen option vertical bar command three hyphen option one hyphen option two vertical bar command four मानिए कि हम वर्तमान डायरेक्टरी में उपस्थित डायरेक्टरीज और फाइलों की संपूर्ण संख्या जानना चाहते हैं हम क्या कर सकते हैं हम जानते हैं कि ls space -l वर्तमान डायरेक्टरी की सभी फाइलों और डायरेक्टरीज की सूची बनाएगा हम एक file ls space -l right angle bracket T के लिए आउटपुट रिडायरेक्ट कर सकते हैं cat space टी चलाएं अब प्रत्येक लाइन फाइल और डायरेक्टरी के नाम से है इसलिए यदि हम इस फाइल में संपूर्ण लाइनों को मापते हैं हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए filesटीएक्सटी का उपयोग कर सकते हैं इसको हम डब्ल्यूसी स्पेस माइनस एल filesटीएक्सटी कमांड का उपयोग करके कर सकते हैं हालांकि यह हमारे उद्देश्य को पूरा करता है पर वहाँ कुछ परेशानियां हैं पहले हमें एक मध्यवर्ती फाइल टी चाहिए यदि पहली कमांड अधिक डाटा प्रस्तुत करती है तो यह व्यर्थ में डिस्क मेमोरी नष्ट कर या कम कर सकती है यदि हम कई कमांडों की श्रृंखला बनाना भी चाहते हैं यह पद्धति धीमी है हम इसे पाइप्स का उपयोग करके काफी आसान कर सकते हैं हम ls space minus l vertical bar wc space minus l लिखते हैं और हम अधिक सहूलियत के साथ वह वही परिणाम पा सकते हैं ls कमांड से आउटपुट wc कमांड के लिए इनपुट के रूप में जाता है हम पाइप्स का उपयोग करके कमांड की लंबी श्रृंखलाएं भी जोड़ सकते हैं पाइप्स का एक सामान्य उपयोग मल्टीप्लेज डिस्प्ले पढ़ने के लिए किया जाता है cd space slash user slash bin type करें अब हम bin डायरेक्टरी में हैं अब ls माइनस एल चलाएं हम आउटपुट को सही से नहीं देख सकते लेकिन यदि हम इसे अधिकता के लिए पाइप से जोड़े हम कर सकते हैं सूची के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए एंटर दबाएं इसे बाहर आने के लिए क्यू दबाएं यह कुछ कमांड थे जो हमें फाइल में काम करने के लिए मदद करती हैं कई अधिक कमांड हैं हमने देखा कि इसके अलावा प्रत्येक कमांड जिसके कई अन्य पर्याय हैं कमांड का उपयोग करके उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कमांड्स को सीखने का सही तरीका है उनका बार बार उपयोग करना यह मुझे इस tutorial की समाप्ति की ओर ले आता है spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है इस पर अधिक जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट देवेंद्र केरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद